er mich an als König, denkt die meine Macht zu wenig, gleicht sie in den Hut, was geht, wird er frag ich, he, he, he, wird er frag ich, he, he und raus hab ich vom Leibe. Tanto se verdreck ich heibe, habt ihr Augen nun was höh. Was traf ihr denn, he, was traf he, he. Se va a ucciso